یوتیوب خاڵێکی سەرەتا و خاڵێکی کۆتایی فێربوونی نییە ئیتر ئەگەر تۆ یەک سەبسکرایبەر بی یاخود یەک میلیۆن سەبسکرایبەر بی ئێمە ئەمڕۆ پازدە هەڵا بە ئێوە دەڵین کە یوتوبەرانی تر دەیکەن ئێوە مەیکەن واگەر تۆش یوتوبەری ئەو هەڵانە دەکەی ئەوە هەڵەکانت چاک بکە بۆ ئەوەی بەرەپێسونێکی باشترت هەبێ بۆ ئەوەی چناڵەکەت باشتر بێ لەگەڵمان بن پازە هەڵەکەتان بۆ ڕوون دەکەینەوە ساخی گەورتان لەبێ خۆشویستان مشاڵە لە کەناڵی شاتێکەوە لەگەڵتانم لە ڤیددیو ڕۆماندا دەمەوێت بە کورت و پۆختی باسی پازە هەڵەتان بۆ بکەم کە یوتوبەرانی تر دەیکەن ئەو کەسانی کە تاانەت تازە دێنە ناو بوارەکەەوە و ئەم هەڵانە دەکەن نامەوێت تۆ یەکێک بی لەو کەسانی کە هەڵەیە دەکەی واگەر کردو تا ئەوە پێویستە تۆ چاکی بکەیت پێشەوی دەست پێ بکەم بیستان دەخەمەوە ئەگەر دەتانەوێ بابەتی هاوشەوە ببین و بەردام سود وەگرن سبسکرایبی کەناڵەکەمان کەوەڵاکی یددیوکە بکەن ئەگەر پرسیارێک شتە بوو لە هەر کاتێکدا هەر لە هەر بەشێکی یددیوکەدا کمنت بنووسە ئەمە کمنتەکان بێوەڵام جێناهێڵین. یەکەم هەڵاکای زۆرێک لە یوتوبەرەکانی کە تازە دێ بۆ یوتوب گرنگی پێنادن ئەویش بەشی هۆمی کەناڵەکەیانە بەشی هۆمی کەناڵەکەت کە زۆر گرینگە کەسانێک کە سەردانی کەناڵەکەت دەکەن پێویستە کۆمەڵێک بابەت کۆمەڵی کۆنتنت هەبێ لە لە بەشی هۆمی پیجەکەت لە هۆم پیجەکەت و بەتاوی و بە جوانی ڕێکخرابێ بۆ ئەوەی کەسێک کە دێتن بۆ بابەتێکی دیاری کراو بتوانێت بابەتە بدۆزێتەوە لە ناو چەناڵەکەت و و سوودی لێوەگرێ و و بەردەوام لە لوب دابێت لە ناو چەناڵەکەت و ڤیددیوی زیاتر ببینێ و لە ناو چەناڵەکەت زیاتر بێنێتەوە بۆ تۆ گرینگە بەشی هۆمەکەت بە تاوی ڕێک بخەی و بە تاوی چاکی بکەیت و هەتا دەتوانی بە باشترین شێوە ڕێکی بخەیت دووەم لە کۆمنتدا گرینگە کە تۆ کۆمنتێکی خۆت پین بکەی و کۆمنتەکەی خۆت ئایا پرسیارەکەی لە سەبسکرایبەرەکانت یاخود یددیوەکی تر هاوشێوە ڕیکۆمنتەکەی بۆ بینەرەکانت با بڵین تۆ گەیمەری تۆ یارێکی بە منە فۆرتنای دەکەم پبجی دەکە یان ڕێدێت دەکەی هەریەکە لەم یاریانە ئەگەر تۆ پارتێکی تریت کردووە یان یاریەکی تری هاوشێوەیەەکە دەکری خەڵکێک حەزی لەم یاری و حەزی لەم یارەش بێ لە کۆمندا بۆیان پین بکە بڵێ بینەری ئەم ڤیددیوێت بن ئەمە ئەوەی ئەوەیە واتە بۆیان ڕوون دەکەیتەوە واگەر تۆ کەسێک لە بار تەکنۆلژیایش دەکەی بە هەمان شێوە پێویستە ئەم شتانە بکەیت و بۆ گشت بەگشتی بۆ هەموو یوتیوبەر و کۆنتەکرێتەرەکان ئەوە گرینگە کە کۆمنتەکان جێنەهێڵن بە بەتاڵی کۆمنتێکی پینی هەموو کات تێدا بێ سێم شت کە ئەویش کە پێویستە تۆ ئیهمالی نەکەی ئەویش کارد لەگەڵ ئینسکرین کارد لە سەرەوە کاتێکە تۆ بینێری یددیوکارمانی لەسەر کۆمەڵک یددیو بۆ تۆ پێش پێشنیار دەکرێ و تۆ بەپی زۆری یددیوکانت یددیو خۆ خەڵک پێشنیار بکە بنە من لە یددیودا باسی بابەتەکانی یوتیوب بەکەم لەسەر کۆمەڵێک بابەتی تر ئەگەر ئەشتوانی خۆ دروستی بکەی ئەوە باشتر بێگومان خولیشمان خولی مۆنتاژمان داناوە کاگەر تۆ خولە ئەگەرم خولە بەتاڵی جێبەجێ بکەی دەتوانی شتێکی وا بەخۆ دروستکەی و بەردەوام پەرش پێ بدەیت چوارم شت دیسکرپشنی ڤیددیوکە دیسکرپشنی ڤیددیوکات نزیکەی هەڵە نەبم ئەتوانی 500 چارەکتەر 500 وشەی تێدا بەکاربێنی بەبەتاڵی جێمێڵە گرنگی بدا بە کۆمەڵێک لە شت یەکەم شێت پێشنیاری کۆمەڵێک ڤیددیو بکە کە پێت وایە خەڵک حەزی لێە پێشنیاری کۆمەڵێک شت بکە کە خەڵک حەزی لێە هەر پڕیمەکەەوە بە کۆمەڵێک شدیان بۆ نە پڕیکە لە تاگیان پڕیکە لە نووسین نا نووسین بە شوێنی خۆی هەبێ تاک شوێنی خۆی هەبێ تۆڕە کۆمەڵاتەکانی خۆ دەگەر حەز لە شوێنی خۆی بێ لە هەما کاتدا کۆمەڵێک ڤیددیۆز لە دیسکرپشنی ڤیددیوکەشتدا پێشنیارکە بۆ بینەرەکانت بۆ ئەگەر حەزیان لێبوو بچنە دیسکرپشندا چێکی ڤیددیوکان بکەن و بەردەوام بە هەمان شێوە ئەم ڕێگانە واکە کە بینەرەکانت لە لوپێک دابن و بەردەوام لەنا چاڵەکەی تۆدا لەنا یددیوکاندا بسوڕێنەوە ئەمە سوودێکی زۆ زۆر چاکی هەیە بۆ خۆت پێنجەم شت کە لە یددیوەکەدا باسمان کردبوو ڕمان کردوێتەوە کە ئەویش ترافیک سۆرسە ترافیک سۆرس هیچ کاتێک ئهمال مەکە هیچ کاتێک بە شتێکی بچووک سەیری مەکە ترافیک سۆرس زۆر زۆر گرنگە ئەویش چییە با تەوزیحاتێک دێنە سەری ترافیک سۆرس من من فەیسبوکم هەیە ئینستاگرامم هەیە تیکتۆکم هەیە هەرێک لەو تۆڕانم هەیە ئەن وبسایتی خۆمم هەیە کە من یددیوکانی خۆم شوێنانە بڵاو دەکەمەوە و لە هەمیشە بۆ منە من لەر هەمویان بۆ منە پێ فرێندم هەیە لە بەشی ترافیک سۆرس پێم مەڵێ کە بینەر لە وبسایتێکەوە لە چ پلتفۆرمێکەوە هاتو بۆ هاتو بۆ ناو یددیوکەی من ئەگەر تۆ هەست دەکەی لە شوێنێک زۆر زۆر نزمە هەوڵە بەرزی کەیتەوە شوێنێک بەرزە باشتری بکە و هۆکارەکان بدۆزەوە لە بەشی کرێتر ستۆدیۆ بەشی ترافیک سۆرسی تێدا کە زۆر گرینگە تۆ لی تێبگەیت و بەردەوام پەری زیاتری پێ بدەیت شەشەمین شت ئەوەیە کە بزانە بینەرەکانت کێن بزانە بینەرەکانت کێن وە تۆ وە تۆ ڤیددیو بۆکێ دروستەکەی بۆ نمونە من ڤیددیوەکەم بۆ کەسانێکە تازە دەست پێکن لە یوتیوب مەبەستیشمان لەو خاڵە چیە کە من باس لە بابەتێکی تەکنۆلۆژی دەکەم باس لە یوتیوب بەکەم بۆ نمرە چۆن دەبی بە یوتیوبەر باشە پێویستە من تایتلەکەم وشە یوتیوبی تێدا بێم و سمنێڵەکەم کاتێکە دایەنێم پێویست ناکە من بێم ڕسمێکی شۆکینگ دانێم و پێویست ناکە من بێم دەستکێکی پلیستیشن ئەکسبکسیان هەر شتێکی لەم شێوازە تایبەت بە یاری دانێم بۆیە تۆ پێویستە بزانی کە ڤیددیوکەت بۆ کێەکەی و تمنێڵ و تایتلەکەت و هاشتاگەکانی کە بەکاریهێنی بۆ بوارەی بۆ ئەم بوارە ڕێکی دەخەی و تایبەتەکەی بۆ بوارە بۆ ئەوەی تو ئەم جۆرە بینەرانە دەستکەوێ توکە تۆسو لە کەسێک وەرناگری کە بەڵام من کە هاتووم لە یوتیوبدا ڤیددیو دروست دەکەم من پێوی بەردەوام پێویستم بۆیە کە بابەتی نوێ بیرۆکەی نوێ وەرگرم بیرۆکەکانی زۆرەکەی چەناڵێکی گەیمنگۆ بۆ من نایە و من ناکرێ ڕۆژانە چەند کاتژمێرێک تەرخام کەم بۆ ئەوەی دانیشم سەیری گەیمپلەکەم ئۆکەی من سەریکەین گەیمپلەکەم بەڵام ئەگەر نەتوانم وازی لێ بێنم وەل حەزکەم سەیری کەم کاتەکەی زۆر کەمەکەمەوە بۆیە خۆت تەرخان کەوە فۆکس بخەرە سەر ئەو بابەتانەی کە پەیوەندی بە بوارەکەی تۆ هەیە واز بێنە لە کۆمەڵێک بوار کە تۆ پێشتر کردوتە مادەم تو ئێستا وەک کۆنتکرێتە لە یوتیوبی یان لە هەر پلتفۆرمێکی تر کۆنتکرێتەری ئەبێت و فۆکس بکەیت سەبوارەکەی خۆت بۆ ئەوەی بتانی بابەتەکان باشتر بکەیت بۆی بتانی فکرەی باشتر وەربگری بۆ ئەوەی بتانی پەرە بە بوارەکەت بدەیت بۆ تۆ پێویستە لە کۆمەڵەخشت بکشیتەوە و شتەکان کەم بکەیتەوە هەشتم شت کاتێک کە تۆ توانیت پارە بەدەست بێنی ئەگەر بڕێکی کەمیش بێ پێداویستەکانی خۆت پەرە پێبدا پێداویستەکانی خۆت باشتر بکە من مایکێکی ئاساییم هەیە کاتێک کە توانم هەبوو مایکەکەم دەگۆڕم کاتێک کە مایکێکی باشتر دانێم کاتێک کە توانم هەبوو ستاندێکە کڕم کاتێک کە توانم هەبوو لاپتۆپێکی باشترە کڕم بۆی بتوان بابەت خێراتە دروستکەم و مۆنتاژەکەم و بیخەمە ناو یوتیوبەوە بە تایبەت بۆتە پێویستەوە نەکەێت بەگەر کەسێکیشی پارە بەدەست نانی لە ڕێگای یوتیوبەوە ئەوە لانی کەم شتەکانی خۆت ئەبگریتکەەوە بۆ نمونە شتە ئەو شتانی کە پارەی تێناچێ ئەگەر میوزیک لەسەر یددیوکە دانێ میوزیکەکە بگۆڕە ئەگەر باگراوند گرینسکرین بەکاردێنی دوای ماوەیەک باگراوندەکە بگۆڕە ستایلی جلەکان تا جلەکانت بگۆڕە ئەگەر ئەنگلەکە تا ئەنگلەکەت بگۆڕەوەات ئەو شوێنێک کە ڕیکۆردی لەکە بۆ نە من بەم شێوازەکەم تۆ توای بۆ شێوازە بیکەی بەم شێوازە بۆ ئەوەی بۆ ئەوەی گۆڕانکاریەکە بێت لە ڤیددیوکان هەموو ڤیددیوکان وەکو یەک نەبێت نوێم شێت جیاوازی ثمنێڵ ثمنێڵەکان کە دەزانین کە چەندە گرنگن بۆ ئەوەی بۆ ئەوەی ڤیوی زیاتر بۆی خەڵکانێکی زیاتر بێنە ناو ڤیددیوکەتەوە وە کلیکی لەسەر بکەن کە بێگومان سمنێڵێکێکە لە گرنگترینەکان بەڵام تۆ سمنێڵی جیاواز تاقیکەوە هەر سمنێڵێک نەبێتن کە ئەوەی کە هەر بەم شێوازە لەسەر یەک ستایل بڕۆی لە ڤیددیو لەکێکیا خۆ دەرکەوت و لەکێکیا خۆ دەرنەکەوتوی یان بە هەر شێوازێک کە دوو شتێکی جیاواز تاقیکەوە بۆی کەسەکە کاتی بۆ چناڵەکەت کاتێ بۆ بەشی ڤیددیوکانە شتی جیاواز ببینێ و حەز بکە بچێتە ناوی نەکەمووی لەسەر یەک شێواز بێ و وەکو کۆمەڵێک شتکە وەکو کۆمەڵێک ڕەنکە هەمووی یەک شێواز خۆی نیشان دەدا بۆیە تۆ پێویستە ثمنێڵی نە تاقیکەیتەوە و فکرە وەگرە لە ثمنێڵی کەسانی تر دەم شت تۆ پێویستە سرچ بەکاربێنی لە گەڕانی یوتیوب بەکاربێنی بۆ بیرۆکەی ڤیددیوکەت بۆ نمونە تۆ یاریەکە بۆ لە تۆ یاری فۆرتنایت دەکەی پبجیەکەی ڤیددیوک دروستەکەی لەسەر خواردن دروستکردن ڤیددیوک دروستەکەی لەسەر چۆنەتی پۆشینی جلوبەرگێکی ستایل تازە یان هەر شتێک لەم شێوازانە بڕۆ لە یوتیوبدا سێرچی بۆ بکە مەسەەن بنووسە چۆنێتی ئەمە چۆنێتی ئەمە یان یاری فۆرتنایت دوای لە دوای چی دێ ئۆکەی شتێک ئەمە بژێرە کە تۆ لە ناویە ونبی بۆ نە بەس لەسەر تاتلەکەمە نووسا فێربوونی هاک شتێکی وامە نووسا لەبەرەوەی تۆ لە ناو سێرچەکە هەرون نەبی تەواو تۆ پێویستە شتێکی جیاواز بنووسی و شتێکی جیاواز تاقیکەیتەوە و لە هەما کاتیشدا کاتێک کە تۆ سێرچەکەی بۆ ڤیددیوەک کیوەردەکان کە زۆر گرینگە لە کیوەردەکانیان تاگەکان زۆ زۆ گرنگە کە تۆ ستاگێک بەکارێنی ئا تۆ تاگێک بەکارێنی کە یەک ملیار یددیو لەسرە یاخود تاگێک بەکارێن کە کەمتر خەڵکی لەسەر و بەڵام خەڵکانێکی زیاتر بە دوایەوەن و حەزەکەن فێری بن بۆی تۆ پێویستە گرنگی بەم خاڵە بدەی و تایتلەکانت بە شێوازە بێ کە خەڵک حەزکە بیبینێ و لە هەمان کاتدا خەڵک لە سێرچە خێرا کە نووسی بتوانێت تۆ بدۆزێتەوە یازدەیەم چاوەڕێی زۆر مەبە خۆم یەکێکم لەو نمونانەی کە ڤیددیو هەبووە سێ چوار کاتژمێر خەریکی بوومە یان ڤیددیو هەبووە ئەسڵەن ڕۆژێک خەریکی بوومە بە مۆنتاژ بە ڕیکۆرد بە هەموو شتانە بەڵام ڤیوەکەی بە شێوازە نەبووە کە من چاوەڕێم کردو چاوەڕێم کردو ڤیددیوکی ڤیوەکی زۆری باشی بۆ بێ لایکێکی زۆر باشی بۆ بێ کاریگەریکی زۆر باشی هەبێ لە هەمان کاتدا ڤیددیوەکێ من نە پلانم بۆ داناوە هەر شتێک بە وتووە بە ئەمە ڕیکۆردکەم و بە ئەمە شەر هەبێ بەڵام بەرزترین ڕێژەی ویو هەیە گەر سری چناڵەکەی بکەن ئەبینن کام ئەزانن کە کام جۆرە ڤیددیو ئاڵم بەرزترین ڕێژەی ویو لە چناڵەکەی مندا ئەم ڤیددیوە کە بە هیچ بە هیچ پلانەکرا بۆیە تۆ بۆ هەڵمە خەڵەتێ بڵێ من زۆترین کات بم ویددیو تەرخانەکەم بۆ ئەوەی ویددیوەکەم بگا بە ئاستێکی زۆر زۆر باش لایکێکی زۆر زۆر باش ویەکی زۆر باش چکەمەواد لەکە کە بەڕاستی پێ هیوابی و من ئەبێ واز بێنم من ئەبێ ئیسراحەت کەم من ماندوو بووم ژمارەکان بەدڵی من نین ئەوی چاوەڕێکم ڕوونادا بیدا تێپەڕیبی یاخود دەکرێت ئێستا لە ناویدابی و ئینشاالله لە داهاتوودا ناک ناگەیتەوە ئاستا بەڵام ئەگەر حستان کرد یددیوکی دوسەر مشتاکەین بۆ ئەوەی نەگەیتام ئاستا بۆیە ئەم خەڵە کورت دەکەمەوە لەوەی کە چاوەڕی زۆر مەکە چاوەڕی ژمارەیەکی زۆر مەکە تۆ یددیوەکرد زۆر پێ ماندوو بووی مانای وانە کە زۆرترین لایک وەرەگرێت زۆرترین ویوی بۆ دێتن زۆرترین کمنتی بۆ دێ هەموو خەڵک بەدڵیە بێ و تاو بڵا بێتەوە نە قەت بەم شێوازنە و زۆربەی ئەو کەسانۆسی کە یددیوکانیان کە لە ئینگلیزی ئەڵن گۆز ڤێڵ ئەوانیش تەسەوری ئەو شتیان نەکردو لە پڕ یددیوکان بگاتە ملیارە هاوی بینەر بۆی ئەمە شتێک نییە تۆ بڕیار لەسەر بەی ئەلگۆریتمەکە بڕیار لەسەردا لە یوتیوب بە تایبەت کە ئەم یددیوە ئەگاتە کوێ بەڵام مانایوەش نیە کە تۆ بێ پلانیش بکەین لەوەندا ئەم خاڵە کورتەکەمەوە خاڵی دوازدەم سبسکرایبەرەکانی تۆ فانەکانی تۆ بینەرەکانی تۆ تکایە ئەگەر تۆ یوتوبەرێکی گەورەی ئەگەر تۆ لە داهاتوو بووی بە یوتوبەرێکی گەورە و ئەگەر تازە دەستت پێکردووە ئەم خاڵت لەبیر بێ سبسکرایبەرەکانی تۆ کەسانێکن وەکو خۆت بەڵام ئەو هەلیان بۆ نەڕەخساوەکە بگەنە ئاستێکی وەکو ئێستا یاخود بوارێکە کە کە بوارێکە کە حەزی پێ دەکەم بەڵام ناتوانانی بەم شێوازە دەری بڕنووە بەم شازە بێنە یوتیوبەوە بۆیە تۆ پێویستە هەموو کات ڕێز لە سەبسکرایبەرەکانت بگری هەموو کات پێویستە وەڵامی کۆمنتەکانیان بدەوە لەانێ تۆ بڵێ من کمنتێکی زۆرم بۆ دێ دهزار کمنتم بۆ 500 کمنتم بێ ناتۆم جابی هەمی بدەمەوە بەڵام تۆ پێویستە لە ڕۆژانە کاتێک تەرخام بکەی بەس بۆ وەڵامدانەوە وەڵامدانەوەی سبسکرایبەرەکان ئەگە پرسیار ئەگەر دەستخۆشیە حتا ئەگەر یەک ستیکەری بچوک بێ پێویستە تۆ وەڵامیان بدەیتەوە ئەگەر ناتوانانی وەڵام بیتر لانی کەم دڵێکیان پێ دەکەس پێم وایە زۆر بەشمان وا دەکەین دڵێکیان پێ دە بۆی سبسکرایبەرەکەت بزانێت کە تۆ گرنگی بێدەی کە تۆ هەر ڤیددیوکە بڵاو ناکەیتەوە و ڤیددیوکە ئیهمال ناکەیت و ئەستن ئەوەی کەلات گرنگ نەبێت سبسکرایبەر و کۆمنتە بۆیە بم شازە ڕفتارماکە و بە شێوازێکی زۆر جوان مامەڵە لەگەڵ سبسکرایبەرەکانت بکە لەگە بینەرەکانت بکە بە شێوازێک کە خۆشت حەز دەکەی لە چەناڵێکی ترەوە مامەڵت لەگەڵ بکرێت پاڵی سێزدەیەم کە زۆرێکمان ئەو هەڵەیەکەین وەتی دەکەوین ئەویش بەراوردکردنی خۆمان بە کەناڵێکی تر کەناڵێک کە چەند ساڵێکە هەیە ئیمەش کە تازە دەستمان پێکردووە دەبینین کە هەردووکمانێک با بڵاوکەێ بەڵام ئەم ڤیوکی زۆری بۆ دێ من ڤیوکی زۆر کەم بۆ دێ تۆ ئەم بەراوتکردە ڕاگرە خۆت بەراود مەکە بە هیچ چەناڵێکی تر هیچ کەسێکی تر حتا لە تۆڕەکانی تریش فەیسبوک ئینستاگرام تیکتۆک سناپ چات خۆت بەراود مەکە بەوان چەند کۆماڵێک چکە کۆمەڵێک هۆکار هەیە کە دەکرێ تۆ جیاواز بی لەو یەکەم ئەو کەسە ساڵانێکی زیاتر لە ناویتیوبدا ئەلگۆریتمی یوتیوب ئەزانێ کە بینەرەکانی ئەو کێن یددیوکەی ئەو ریکمنت دەکا بۆ کەسانێک بە یددیوی تۆش جارە دیارنێک کە ریکمنت دەکرێت بۆ کەسانێک چکە تۆ هێشتا کلیک بیست بەدەست نێناوە هێشتا یوتیوب تێنەگەیشتوە ئەلگۆریتمی یوتیوب بە تایبەت تێنەگەشتەوەی کە بینەرەکانی تۆ پێویستە کێ بن لەوانێ تۆ چەند یددیوی کەمت هەبێ ئەو سەدان یددیوی هەبێ بۆیە تۆ پێویست ئاگداری ئەم شتانەبی و خۆت بەراود مەکە بە کەسانێک کەسێک کە گەیمین دەکات توش تۆش کە لە بابەتێکی تەکنەلۆژی شەکەی لە بابەتێکی وەکو سیاراتی شەکەی ئەمە زۆ زۆ جیاوازە بۆیە خۆت بەراود مەکە بوار تا بوار بینەری خۆی هەیە کەس تا کەس بینەری خۆی هەیە بۆیە تۆ پێویستە ئەم بەراوتکردنە ڕاگری چکە ئەم بەراوتکردنە بەرە و ڕوخانت دەبا کە تۆ بەردەوام سیرەکەی هەردوو هەردوو کەسەکە دوو یددیومە بڵاو کردوێتەوە بەڵام بینەرەکانی ئەو زۆر لەمە زیاترە سبسکرایبەرەکانی ڕۆژانی ئەو زۆر لەمە زیاترە بۆی ئەم شتە ڕاگرە چونکە ئەمە کاریگەری باشی نابێت لەسەر داهاتوو و کەناڵ و کار و پرۆژەی تۆ بۆ تۆ پێویستە ئەم شتە ڕاگری واگەر تۆ ساڵانێکی زیاترە لە یوتیوب دایوە کەسێک کە خێرا دێ بەرزەبێتەوە تۆ ئەبێ بزانی کە چاڵێک لە خۆتدا هەیە سەیری داتاکانی خۆ دووکە لە داتاکانت تێبگە هەڵەکەی خۆ دیاری بکە و چاکی بکە ئەوانە لە داهاتوودا ئینشاالله ڤیددیوی زیاتریان لەسەرەکەین و زیاتر ڕوونی دەکەینەوە کە تۆ چۆن هەڵەکەی خۆ دیاری دەکەی چۆن نەزانی کە بینەرەکەت کوێی ڤیددیوکەی تۆی بە دڵ بووە ئەمان انشاالله لە داهاتوودا باسەکەین تکە نامێ ڤیددیوکەم زۆر درێژ بێت و ئەگەر چی پێشمان ڤیددیو درێژە بێ بەڵام پێویست دەکا کە بە تێرتە سەلیشتەکان بۆیە باسکەین پێویست دەکە کە شتەکان بە جۆرێک بن کە لاتان ڕوون بێ بۆ تووشی ئەم هەڵانە نەبلەی کیبدا چواردەیم شت ئەوەیە کە بڕۆ سەیری کەناڵەکانی ترکە کە لە بواری تۆدا ئیشەکەن ئەگەر لە بواری تۆش نەبن ئەتوانی شتێکی بچووکیان لێوەگری فکرێک لە چەناڵەکە وەرەگرە لە ستۆدیۆکە ئەتوانی فکرێک وەگری شتێکی بچووک لێوەگری لە خودی یوتیوبەرەکە کاتێکە قسێک دەکا خەڵکەکە بە دڵیانە یان شێوازی قسەکردنی کەسەکە بیرۆکێکی لێوەرەگری بەڵام تۆ کۆپی پێیس ناکەی ئاگداریم خاڵە بە تۆ کۆ پێس ناکەیت تۆ بیرۆکەکە وەردەگری و پەرەی پێدەدەی بۆ خۆت پەرەی پێدەدەی واتە بە شێوازێکی جیاوازتر بۆیان بڕۆن سەیری ئەو چناڵانە بکەن کە لە بواری ئێوە بە تایبەت ئیشەکەن بزانن چی وا دەکا کە سبسکرایبەرەکانیان خۆشیان بوێن بابەتەکانیان حەس پێ بکەن سپۆرتیا بکەن بۆیە ئەم خاڵە بە هەند وەرگرە پازێمین و کۆتایی ئەوش ئەوەیە کاتێک کە من یاخود هەر کەسێکی ترکە وەکو شارەزایەکی یوتیوب قسەت بۆ دەکا دوو سێ چوار خاڵ تەنها وەرمەگرە هەوڵدە ئەو خاڵانێک کە پەیوەندی بە تۆ هەیە بە پەیوەندی بە چەناڵەکەتەوە پەیوەندی بە گەورەبوونی خۆتەوە هەیە لەسەر چەناڵەکەدا جێبەجێ بکە چکە گرینگە ئەم شتانە هەموو لەسەری جێبەجێەکەی ئەو کات کە ئەم شتانە هەموو جێبەجێ کرد ئەو کات تێگەی کە ئەکری هەڵەیەک لە خۆتدا هەبێ کە بەم شێوازە ئیشەکان ناڕوا کە تۆ چاوەڕێی دەکەی لە کۆتایشدا ئەمە پێت بڵێم کە هەر کارێک دەستی پێ دەکەی سەرەتاکەی زۆر قرسە شتەکان بە زەحمە دێتە بەرچاو و ئەوەیە کە لەوانەیە تۆ چەند چەممان چەند ساڵ ئەسلەن تۆ بینەرەکان سەیری ژمارەکان دەکەی لەوانەیە زۆرێک لە زۆرەکان دڵتەنگ بی پێی بەڵام ئەمە کۆتایی ڕێگاکە نیە لە کۆتاییدا هەر دەگەیتەوە ئامانجەی کە خۆت دادناوە ئامانجێک بۆ خۆ دیاری بکە کە تۆ بۆ نمونە ئەتێ ئەم ساڵ چەند سبسکرایبەر تەواوکەی بەڵام ئامانجەکە بەس نییە ئەبێ کاری بۆ بکەیت کە تۆ دایانی بۆ نەبگەیتە دههزار سبسکرایب 500 سبسکرایب 100 سبسکرایب تۆ پێویستە چەند ئامانجەکە گەورەتر بێ زۆر زیاتر هەوڵ بدەیت زۆر زیاتر بەڵام ئاگدار بە نەگاتە ئاستێک کە ئیدی تاقەتت تێدا نەمێنێ ئیتر هێز لە لەش دانەمێ نەتوانانی زیاتر بکەیت بۆیە ئاگدار بە ئامانجێک بە ژیرانە هەڵبژێرە و لە هەمان کاتیشدا بە ژیرانە ئیشی بۆ بکە کۆتایشدا ئەمەش کۆتایی یددیوکەمان بوو بە هیوام یددیوکە سوودی هەی بۆتان ئەگە یددیوکەتان بەدڵە سبسکرایبی کەناڵەکە بکەن و ڵاکی یددیوکە بکەن لە کۆتاییدا ئەمەوێ شتێک بڵێم ئەوەیە کە پێتان چۆنە وبسایتێک دروست بکەین لە وبسایتەکەدا کۆمەڵێکی زۆر لە ئەو شتانەی تێدا بێ کە ئێوەتانەوێتن بۆ ناوکو سمنێڵ یامە دەکراو یاخود کۆمەڵێک شت کە تۆ پێویستت پێ لە چەناڵی تیوبەکەتدا هەبێ بگوان ئێمە چەند دیزینەرەگەگرین بۆ مشتا بە ئیشتراکی ماگانەیەکی زۆر کەم کە بتانی تەنها پارەی دیزینەرەکان دەربێنین کە کۆمەڵێکی زۆر لە شتی شتی فری لەسەر بێ و کۆپراتی لەسەر نەبێ و بۆ یوتیوبی کوردی گونجاو بێ ئەگەر بەدڵتانە شتێکی وە ئەوە لە کۆمنتا بۆمان بنووسن ئێمەشکاری لەسەرەکەین و ئینشاالله هەوڵەدەین لە زووترین کاتدا شتێکی وە بەردەستخین بۆ ئێوە